एस टीच्या संदर्भात काही अडचणी तर निश्चित झाल्या कारण कोरोनाच्या कालखंडामध्ये एस टी बंद राहिल्या उत्पन्न बंद राहिलं तरी आपण जर लक्षात घेतलं तर कायम राज्य शासनानं त्या कामगारांच्या पाठीशी एस टीच्या पाठीशी राहिले कारण वाहन ते आहे हे विसरून चालत नाही एवढंच नाही तर आता बोनस जो दिला तो सुद्धा राज्य शासनाच्या याच्याप्रमाणे आम्ही दिलेला आहे आता या व्यतिरिक्त म्हणजे खरं म्हणजे मला तरी असं वाटलं होतं की आता विषय मिटला कारण आम्ही सगळ्यांनी सगळ्यांची इच्छा होती की एस टीचे कर्मचारी हा तसा जो कर्मचारी आहे तो गरीब कठीण परिस्थितीत काम करतो पण त्याला मदत झाली पाहिजे ही राज्य शासनाची आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे त्या दृष्टीने निर्णय आम्ही घेतले पण तरी अद्याप काय राहिलंय हे मला माहीत नाही मी माहिती घेईल मुंबईला गेल्यानंतर संबंधितांशी चर्चा करील मान्य परिवहन मंत्र्यांशी चर्चा करील सकारात्मक चर्चा होईल आतापर्यंत तर सकारात्मक कायम राहिलोय आम्ही राहिलो नाही असं नाही मग आता नेमकं काय कुठं काय कमी पडलं आहे ते समजून घेऊ आम्ही असं एक देगलूरचं मतदान आमचेच काँग्रेसचेच आमदार होते रावसाहेब अंतापूरकर दुर्दैवानं ते त्यांचं निधन झाल्यानंतर ही निवडणूक आहे त्यांचा मुलगा आता उमेदवारी करतो आहे काँग्रेसला मानणारा वर्ग आमचं तिथे फार मोठ्या प्रमाणात आहे आमचे मित्रपक्ष शिवसेना राष्ट्रवादी हे सुद्धा एकत्र पद्धतीनं काम करतात माननीय अशोकराव चव्हाण साहेबांनी स्वतः व्यक्तिशः लक्ष घालून तिथे प्रचार यंत्रणा चालवली आमचा विजय राहील मोठा विजय राहील थँक्यू